是啊，兄弟啊，知道喂妹妹呀。对，有多少只啊？好多。哎，都吃到几样？你去吃那个柚子粥，在小锅里面。出来了帮忙吃吗？啊？帮忙啊？嗯啊，我勉为其难帮一下嘛。上弟，这个豆角怎么样？要不要给你整一个？可以啊，给你整一个吧。啊？ 回忆的啊！站在这里啊，你要把你女儿把胆子锻炼大一点，跟她说，小如意，你看我的脚都好了，你干嘛看我还哭，你看这里。哎呀，不出了，没事了。你们别笑哈，别往里面做梦了。啊！你别搞我女儿吗？走了走了走了走了走了走了。看狗狗呢？你看狗狗在干嘛？ 啊，狗狗的哦，不要这个！两晚上都睡得哭醒了。哎，哭死了，还要来？冷的啊！哦，兔子妹妹，真的是带着两个货去破地方，有点什么，有点，他们还吃了鸡蛋，啥也没吃。 可以了，和谐！干什么呢？干什么呀？啊？来干什么的你？吃饭的。走啊！来酒店吃饭啊！这次要换血本请香蜜吃大餐。别人请吃饭。别人请。我过来，妹妹看来怎么办？ 进进。你好，欢迎。哥哥好。你好。你好。隔壁那个饭团好香啊。你不是刚吃完饭吗？我又不吃我看你吃吃。我不吃。哦，这个明白我吃的。 一边吃豆吃豆腐吃得很香一边吃豆腐一边喝葡萄汁，小日子不要太完美啊！来，左左左太完美什么？跟你妈吃的。 相碧这个年龄正是长身体啊，现在特别能吃。其实他喜欢吃的零食也特别多，晚上也会加餐，吃的面条啊什么的也吃特别多，也好让他好好的长身体，长高一点。拜拜，那个小姨，小姨回家。